عليكم مشاهدينا الكرام كيف راكم كل شيء بخير نتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم في احسن حال اليوم غنقادو واحد واحد كيك roulé. اول حاجه غنقادو بعدا génoise. génoise غادي نحتاجو فيه واحد الفانيا واحد الكاس ديال آه، الدقيق الممتاز يكون ديال الحلوى كاس معامر قل ربع ديال السنيده البيض غنحتاجو ربعه ديال البيضات غنختاروهم يكونوا كبارين ما كبار ما صغار حيت عندنا حنا الدجاج كشي كل وحده وشحال تتبيض صغير شي تيبيض كبير كل وحده و... سبحان الله العظيم غنختاروا ربعه يكونوا قادين يكونوا شكل هذا بان ليا كبار بزاف يعني غنزيد وحده اخرى صغيره غنديروا البيض هو الاول بسم الله نزيد واحد القبصه ديال الملحه مع هذا البيض هذا هذا البيض البلدي تتكون القشره ديالو قاصحه شويه ولا كيتهرس البيض غنديرو هاد الفانيلا سينا السنيده نزيدو قبصه ديال الملحه فصة الملحة وغادي نسحر الذوق صافي غنديوها دابا نطربوها نخليوها تطرب بسرعه عاليه حتى يطلع داك ال... يطلع البيض مزيان يولي بيض صافي هذا هو القياس ديالها هو هذا شفتوا كيف ستجي تطلع مزيان دابا غنحيدوها وغنمشيو نديرو لها الدقيق كما تشوفوا نديرو لها الدقيق غنجيب واحد الغربال باش نغربل داك الدقيق ضروري ما ديروا كاس ديال الدقيق غتديروا النص ديالو تغربلوه تتعاودوا تاني ديروا النص الاخر تتخلطوا هذا باش تشوفو بحال هكا باش ما ليكم لكم هذيك الجينواز نزيدو الباقي نخلطو غير بهذا الطراب ديال الماكينه باش يتحل يدخل ليه داك الفورس يدخل ليه مزيان ها نتوما شفتو القوام ديالو كيفاش داير صافي دابا تنكبوه في اللاطا اللاطا ما ما بقاش ليا البابي كليسون درت بلاستيك غذائي حتى هو راه مزيان راه ما تيطرى لي حتى شي حاجه وما تيتسبب حتى شي حاجه هو اصلا غذائي ماشي بلاستيك تيطيبوا فيه الكاشير تيديروا فيه بزاف المسائل صافي دابا غنحيد هذا بسم الله هاد الجينواز راه تيجي ناجح مية جربوه على حسابي فيه ربعة ديال المكونات صافي البيض السكر واحد فانيا و كاس ديال الدقيق force بطبيعة الحال نشعلو الفران يكون سخون على مية وثمانين اللي تندخلوها الفران تنقصوها على 170 ولا 160 درجه نديرو 160 ونخليوها 10 دقائق حتى ال... حتى ل 14 دقيقه ولا ولا 15 هلا وحنا حاضينها ما نخليوهاش آه، دير تطيب بزاف ديرها تطيب دغيا خفيفه نصلحوها نديرو على شكل مستطيل نصلحوا هاد العجينه هادي هاد العجينه هادي باش تكون على تكون مقاده ما تجيش بلاصه غليظه ولا رقيقه تكون عبار واحد هاد الكيك راه كل واحد باش يعمرها كاين اللي تيدير فيها la crème كاين اللي تيعمرها بال confiture كل واحد واش تيدير لها بقاو معايا حتى تشوفوا شنو باش غنعمرها انا اليوم الجينواز ديالنا بعد ما طاب ها هو نحطو هنا يبرد شويه حليت الشرجم باش يبرد شويه عاد نحيدو من اللاطا ونكملو معاكم حنا دابا بعد ما بردات اللاطا بردات يعني غادي تكون برد برد حتى النواص بسم الله هانتوما بلاستيك غذائي كاع ما تخافوا منه لا كيفاش راه المهم انا ما عنديش بابي آه، كويسون ما بقاش ليا نسحب ليه واش باقي الساعه ما بقاش ليا الحلوه ديالنا هي هذه هذا السيروم قديتو راه كاع كلشي تيعرف السيروم نديرو لها شويه تاع السيروم والسكر اللي بغى يدير فيه شويه تاع الحامض ولا الليمون ولا اللي بغى يدير شي حاجه تيديرها شيكه نشربو مزيان انا غندير فيها ال confiture ديال الفرامبواز آه، قدي نيت انا كنت مصايباه كما تشوفوا الا تيبان لكم عرفتي ما حليت وطلعت واحد الريحه واو واعره هاد ال confiture راه قديتو سعير انا في الدار كما تنقاد كاع الكونفيتيرات راكم شفتو فايت شفتو معايا في القناه ديالي آه، ال confiture كيفاش تنصيبو نفس الطريقه تديروا كميه ديال السكر مع الفاكهه اللي بغيتو وتتخليوها تتبات ما تديروش الماء نهائيا تتخليوها تتبات وسط هذيك الكاسرونه ولا بشي اناء ولا بشي حاجه حتى الصباح تتلقاو طالقه الماء ديالها تديرها تتبخ فوق البوطه تطيب مزيان تخليوها هكا تخليوها بغيتو طحنوها طحنوها شي حاجه تتكون مصايبه في الدار ماشي بحال اللي مشريه من فيها مواد حقيقه طبيعية حيت هاد الفرومبواز ما نقدرش ناكل انا هكا كثير تكون فيه واحد الحموضيه زوينه ولكن ما تقدرش تاكلو هكا كلا ودرتيه بشي طاط او درتيه confiture وما تيصبرش ما تيصبرش هو يبقى بزاف هي طيب، تيخسر نجيو حتى لهاد الحاشيه وبحال نميلو شويه محيل وهدئ محيل وميلة صافي الرولي ودئ بيضاء كان عليا نديرو في بابي سولوفان ولا كويسو لكن معليش غادي الرولي غادي يجي مولي مزيان بسم الله صافي دابا غنحطو بشي حاجه اللي باش ندخلو الثلاجه هاد مارولينا حطيناها في هاد البلاطو فرشت فيه بلاستيك غذائي وحيدت لها هاد القنيتات هادو تيكونوا مقربشين شويه وسين باش تجي مقاده غندخلها تبرد ونخرجها ونشوفوا الشكل النهائي ديالها الكيك ديالنا كيك roulé بالماك من بعد ما كملناه هو هذا خرجته من الثلاجه درت عليه شويه السكر glacé ودرت شويه البرونفواز كان عندي في الفريغو درتو في ال confiture وحطيتو باش يلصق فوق الحلوى هي هادي تتجي زوينه تتجي شهيه نقطعو معكم واحد الطرف بسم الله نشوفو تنقطعها بواحد اليد بسم الله هانتوما وتتجي شهية يا سلام داك مطيحة <laughs> تجي زوينة جربوها ما تردوش ولا عجبكم الفيديو ما تنسوش التعاليق الزوينين كما العادة وشي لايك واللي اول مرة تيدخل القناة يوميات نبيلة وعبدو ما ينساش يدير ابوني باش يبقى يوصلو ديما الجديد والسلام عليكم